guys, welcome to the vlog Nah di vlog kali ini aku mau Ini baru sampai rumah Aku mau unboxing untuk lamaran bulan depan Sekarang tanggal 20 September Dan acaranya tanggal 20 Oktober Bulan depan Yeay Dan sekarang aku pengen lihat barang dari Tokopedia Udah datang memperlihatkan persiapan apa aja yang akan aku lakukan untuk lamaranku bulan depan. See you, bye! Barang untuk lamaran udah datang, udah berat. Sekarang kita waktunya buka ini dulu, karena aku penasaran banget apa isinya. ampun lucu banget dan ini gede banget juga sesuai pesanan ah thank you Tokopedia dan udah ada ininya lagi sumpah seneng banget pokoknya hari ini oke warnanya sesuai pesanan biru tua unboxing aku penasaran banget jadinya ini editannya belum ditempel yeay Duh warnanya kayu banget ya si, si, si, kotak kotak kotak hmm, sama ini tada yogi kok ini banget ya terusnya guys karena masih ada yang lain tapi belum belum datang Semoga kalian suka sama unboxingku kali ini. See you next video. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you udah nonton.